Hello friends welcome to my channel the गुज यूनिवर्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए and my first vlog on YouTube so हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए तो जो मिस्टेक हुई है अदरवाइज लाइक कीजिए and share with your friends family फटाफट से वीडियो देखिए एंड क्या पूरा वीडियो एंड तक वीडियो देखना एंजॉय इट 43 डिग्री टेम्परेचर में हम जा रहे हैं खेत घूमने वी आर सबसे मैड नाम hello guys can you see me Hari आप go fast come come come रास्ता कौन सा है Puja you have any idea ये वाला होगा शायद चलो यहीं से चलते beautiful wow this is so good it's my humble request for all of you guys save trees and make this work beautiful Puja, Durga Puja Nice name कौन से बाबा है मंडो बाबा हाँ सही में I don't want to go back. तुझे घर जाने का मन है नहीं मुझे बिल्कुल नहीं है When I pop off then you go get me just a little bit, I'll try play so cold. Ha ha ha! đó cha đâu